Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня у нас на обзоре ботинки Бранд. Ботинки Бранд во многом оказались первыми. Это наш первый ботинок средней высоты с поддержкой суставов стопы, первый наш ботинок с новой мембраной OutDry и первый наш ботинок, спроектированный нами только под нашей торговой маркой. Соответственно и спрос с него самый высокий. Изначально они проектировались как ботинки средней высоты со средней по жесткости подошвы, чтобы получилась максимально комфортная и главное универсальная обувь. Поэтому мы протестировали их в условиях города, леса и даже в горах до 3000 метров. Начнем с деталей. Ботинки Бранд собираются на зарекомендовавшей себя подошве Vibram с применением мембраны OutDry. Про подошву Vibram уже все наслышаны. Это и высокая надежность, маслобензостойкость и отличные показатели живучести. А вот мембрану мы рассмотрим более детально. Мембрана OutDry, помимо отличных показателей влагонепроницаемости и паропроницаемости, отличается в лучшую сторону тем, что она ламинируется в ботинок, то есть как бы впекается, что практически не оставляет зазора между мембраной и ботинком и не дает скапливаться там влаге. Подошва, как уже говорилось, имеет среднюю жесткость. Она достаточно мягкая для комфорта при ежедневном ношении и достаточно жесткая для более суровых условий. Шнуровка проходит через тканевые петли и бронзовую фурнитуру известного итальянского дизайнера Джиджара Design. Основные материалы ботинок – высококачественная замша и кордура, что играет на пользу живучести и надежности. В городских условиях ботинок отлично подходит как для ежедневной носки, так и для боевого применения. Невысокий берез не сковывает движение, но при этом неплохо держит голень, а подошва обеспечивает отличное сцепление. Ботинок позволяет использовать его при высокой активности в городской черте, обеспечивая мобильность и комфорт. В условиях леса ботинок достаточно плотно удерживает голень, что повышает безопасность ходьбы, особенно после дождя, не давая подвернуть ногу. При этом мембрана отлично справляется с мокрой травой и сырой лесной грязью, а подошва обеспечивает достаточный зацеп даже с мокрой корой. Вдоволь находившись по улицам и лесам, ботинки отправились на тест в горы. Правда, меня не взяли, но ботинки удалось протестировать на высотах до 3000 метров, с чем они благополучно справились. Конструкция ботинка обеспечивает достаточный комфорт как на подъемах, так и на спусках. А его высота позволяет легко преодолевать горные ручки без опасения промочить ноги. При этом мембраны и подошвы справляются даже если подниматься вверх по мокрым камням. В общем и целом, ботинки за все время ношения показали себя как очень комфортная, крепкая и универсальная обувь. Если вы как раз искали обувь на все случаи жизни, то вам подойдут ботинки Бранд. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.